den här grejen. Hittade jag här. Undrar vad det är. Ser ut som något säkringsskåp. Med glassäkringar. Eller något sånt. Ser likadan ut på andra sidan. någon som vet? Hej på er och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag som de andra dagarna är det blåsigt, mulet och kallt. Varav eh, vintermössa och vinterjacka så idag har jag varit och tittat på lite gamla fort. Och jag tycker det är fascinerande att tänka tillbaka på de som stod och byggde dessa fort. Men jag är även ute för att göra den tredje giveaway. Och det är en produkt som jag har haft liggande ett år. Aldrig använt. Den har bara legat. Den är ihopsatt och isärtagen. Och jag tänkte, jo men den där kommer jag använda. Nej, det har inte blivit. Och då är det ändå så att den här produkten är väldigt bra. Jag har många bekanta som har den och de är jättenöjda med den. Men jag är ju sån att ja, jag vill ju vänta och sen väntar man så länge så att då behåller man det man har haft tidigare. Så jag ska visa er vad det är ni kan vinna om ni kommenterar och är med i den random utlottningen som blir. Sådär, nu har jag byggt ihop den här lilla produkten. Jag är fascinerad. Vi har början av maj och vi får ingen sommar. Det är jättekallt. Det är kring 4-5 grader. Men åter till produkten som du kan vinna om du är med i utlottningen och kommenterar nedanför. Det är dadana, Det är den här spisen. Robbens Holland Stow with Charger. Liten och fin produkt. Tyvärr har ju inte jag prövat den men de som jag känner som har den och i andra reviews så funkar den. Eh, det tar bara lite tid att ladda eh, USB-enheter och det gör man via den här. Det är en silikonbehållare och i den sitter ett element. Och av vattnets kok, kokning, höll jag på att säga, när vattnet kokar genererar det ström ut i kabeln här. Och den ser ut så där. På den här så finns det fem dioder. De börjar lysa blått när du börjar ladda din enhet, när vattnet kokar så att det kan börja ladda. Sen fyller du upp med blått hela vägen och jag tror att det kanske slår över till grönt när produkten du har eller laddenheten du har är fulladdad. Jag ska ha det osagt, för som sagt, jag har ju aldrig använt den. Så vill du vara med och vinna den här och känna att du har användning av den så kommenterar du nedan och så kommer du vara med på utlottningen av den här spisen och så skickas den till dig. Dock kräver den ju vatten, glöm inte det. Måtten på den här, den är 19,5 hög. Den är 12,5 runt om alla kanter. Och du har en bra yta från elden så att du inte bränner kärlet. Det är upphöjt här. Ska vi se om jag får löst den. Sätter på sådana här äh, reglar. Eller vad man kallar det. Sådana här. Bygger man ihop där. Över. Så, det var väl det jag hade att visa för den här gången. Nu ska jag åka hem och värma mig och få i mig mat. Så ses vi i nästa avsnitt. Så jag säger ha det bäst så länge. Ta hand om er. Och så ses vi. Hej då!